животных люблю, коров, собак, птичек, всех своим слабым сердцем люблю. Я скорее себе наврежу, чем им беззащитным. Три-дрим. Нос подотри. Ты уже говорил. А ты еще подотри. Началось? Нет, он еще спит наш мальчик. Ему еще рано на дорогу жизни. Сади. Нет, сколько можно тянуть? Когда же соберется силами этот шалопай, я клянусь, если он сегодня же не появится на свет, мне придется за ним слать. Не торопись, какая разница? Сегодня, завтра. Нет, нет, именно сегодня. Этот майский день 1526 года меня вполне устраивает. Мне нужен сын, а Фландрии нужен герой. Ну почему? У каждого народа есть своя национальная легенда, и только мы Фламанцы за тысячи бессонных ночей не смогли сделать ни одного героя. Стыдно. Да, неловко как-то. Да. А вот почему ты решил, что от тебя и герой? Так время подошло, и Катлине было видение. Сначала призраки косили людей. На их трупах палач плясал. Камень девять месяцев кровоточил, потом распался. Потом увидел вам младенцы народились. Один в Испании принц Филипп, другой во Фландрии сын класса. Прозвище ему Улиншпигель, что у нас фламандцев означает «ваше зеркало». Улиншпигель – зеркало глупости, нелепости и преступлений нашей эпохи. Филипп станет палачом, а из Улиншпигеля будет великий балагур и проказник. И странствовать ему по белу свету, славя все доброе и прекрасное, и над глупостью чадом ада. И весь свет он пройдет и никогда не умрет, потому что он — дух Фландрии. Эх! О как! Слыхал? Да. А я назову его Тилем. Тильбертом, что в переводе означает «живой», «подвижный». И сегодня же начнутся его славные приключения. Ну, если, конечно, мамаша Солод не поднабужится. Ну, как же это? Класс! Да. О, здравствуй, Балач. Указ императора. Слушать будете? Будем. Заходи. Отлично. Э, вина будешь? Ой, не откажусь, а то совсем Ну, за указ. За, за указ. А, ну, слушайте. Так, слушайте. Запрещено! Запрещено! Запрещено! Запрещено! Отныне всем и каждому возбраняется печатать, читать, хранить и распространять писание учения Мартина Лютера, Иоанна Виклиха, Яна Буса, Марсиля Бадуранского, Эколамбадия. Как же? Неужели Коломбадия тоже? Да, и Не перебивай. Запрещено! Запрещено! Запрещено! Запрещено! Также Франциска Ламберта, Юста Йонаса, Йона Бубериса. И Бубериса! Да как же так? Не читать Йона Бубериса. Да я брат, как без рук без Бубериса. Ты что-то напутал. Ничего я не напутал. На, сам читай. А я не грамотный. А, На кой же тогда тебе пуперис. А имя красивое. Пуперис. Я не дури. Дальше. Самое интересное. Еще! Еще! Лица же впавшие в ересь или же закосневшие в таковой подлежат сожжению о каком именно, на быстром или на медленном огне, это по усмотрению судьи. За прочие же преступления дворяне подлежат сечению, крестьяне повешению, а женщины закапыванию в землю живем. Доносчикам же его святейшее высочество выделяет речь всего имущества, принадлежавшего казненным. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Э, что там насчет денег? Доносчик получает треть всего имущества. Ха! Э. Интересно, интересно. Вот как, например, столкнуть, да? Или лошадь. Йос, ты что, решил сделаться доносчиком? Ну что, О. значит, решил? Это так не решается, это приходит как-то само собой, по вдохновению. Да, подлый ты человек, Йос. Да нет, класс, время такое. Да родись я в какой-нибудь ренессансе, может, музыку писал бы, мадон разных, а сейчас-то инквизиция, костры, план. Где ж тут талантливому человеку развернуться-то? А время такое. Прешь а! рыбник! А! целях – это святая торговля. Всего лишь за пару флоринов вы попадаете в рай. Убийцы, двойженцы, поганцы, отчепенцы, за святую бумажку кошелек на распашку. На а не колдунья. Ясное дело, господин Гафос. Кабы была колдунья, она призналась. А Гафон-то я на совесть пришел. А? Как это все жестоко. Женщину огнем. Я и сам переживаю. Но надо же в конце концов узнать. Ведьма она. Или не ведьма? Да, конечно, конечно. Я не об этом. Я говорю, в городе Брюки это как-то гуманно делается. Как? Связывают женщину а, бросают в реку. А, если тонет, невидимо. О! Ну, так у нас и реки нет. Как-то это все у нас не продумано. О. Купите, дубец, купите отпущение грехов своих, а? Как она себя чувствует, класс. Купите индульгенции, а? Дай мне монах. Класс. Я уж старался как мог. Аккуратнее, а? Молодец. Хитрость-то в чем? Пакля, она сырая. Дыма много, огонек не очень. Оно же не так больно, класс, а? Ага. Откуда столько денег? Не волнуйся, деньги честные, наследство от покойного брата. Как? Твой братец с того? Поздравляю вас! Вернее, сочувствую, но ты меня понимаешь. Везешь или нет? Вот так живешь, живешь, и раз, брата нет. Надо же, базарный день, и меня с кабиной так Саша влюбился в нее? Ну да. Да и каждый влюбится, если он не слепой. Да стоит только взглянуть на эти румяные щучки, на эту лебединую шейку, на эти мраморные плечи, на эту нежную грудь, на этот упругий живот. Не перебивай! И вот, когда на всем этом женился, Моя жена отказывает мне в законных супружеских наслаждениях, поскольку кто-то ей внушил, что это грех. Ты абсолютно права, дочь моя, это тяжкий грех. Не вмешивайтесь, святой отец! Ага. За что за напасть? Как только монах или, прости господи, верну, так сразу лезет со своими советами к новобрачным. Ну, слушай, я ей говорю, дорогая жена, Господь сотворил нас мужчиной и женщиной вовсе не для того, чтобы мы в постели вели философские беседы. Да. Он создал нас для любви. Она... Ну, безбрачие, путь к совершенству. Не думай лапы о теле, думай о душе. Милая, у меня большая душа. Но тело гораздо больше, как же мне о нем не думать? И давно у вас этот спор? С самой свадьбы. Верно, Милан? Да. Дочка, а Кто научил тебя этой глупости? Святой проповедник. Старый козел. А ему не объяснили, что если бы его матери внушили это, то он бы не родился. Дочка, на свете нет ничего чище любовного греха. Вот скажи, ты любишь ламы? Ну, ну, Люблю. ну вот, да и как не полюбить на нашего ламы? Да стой только взглянуть на эти. Румяные щечки, на эту лебединую шею, на этот большой живот, на эти кривые ножи. А как его не полюбить, да? О как! Можно откупиться? Хоть а на соль вперед. Но столько я вряд ли проживу. Ответ! говорит, я буду вынужден. Шутит, шутит. А серьезно? Не надо. Да. Да, да ты как всегда прав. Будем шутить? Шутить. Прекрасно. Будем Друзья мои! имеется в виду. Это а он так шутит. Юмор. Целых ниже пояса. По-вашему, это смешно? Ой, извините, господин профос. Я не знал, что это у вас, серьезно. Я не понял шутки. Господин профос. Все впрочем, и ни к чему. Палач. Палач? Палач? Зачем палач? Палача. Господин профос, это... серьезно, Тимирич Всякому терпению есть предел. Как пропал с города, мы я приговорю тебя к изгнанию. Ты пойдешь в Рим и будешь смелости просить ума. Вернешься, когда помнишь все. Пощадите, господин Профос, но ну, простите его, пожалуйста. Я и не сержусь, дедушка. Иначе бы его казнили. тебя просил, умолял, но зачем ты меня так мучаешь, а? Я просил, умолял. Эх вы! Эх! Проигрался? Дурак! Ну я ведь предупреждал, не дразни гусей! Отец! Я бы их с удовольствием не дразнил. А звучат Снелли, но потом тут же подумал, что если не спою струшу, то моя Нелли разлюбит меня. Ну почему мне так не повезло? Все девушки влюбляются в тихих, работящих парней, заводят семью, детей и по воскресеньям любуются на закат. И только мне в мужья достанется бродяга и Мужей не выбирай. Муж – это Божий крест, который нести вам на себе всю жизнь. А! Где ты был сегодня днем? Я не помню. Тебя везли в с какой-то итальянкой. Да что мне там с ней делать? Я ни слова не знаю по-итальянски. Ну почему ты меня все время обманываешь, Дим? Не, не, я тебе все объясню, но только не нужно слез. Я искал тебя с самого утра, а потом, когда шел по улице, наткнулся на эту итальянку, которая, кстати, очень сильно похожа на тебя. Я еще подумал, а это Нелли! Ну, а потом, когда мы шли в рощу, я твердо понял, что это не Нелли. Я еще подумал, как этот мешок с соломой спутать с моей Нелли? Да она в программке не годится, моей Нелли. Тихо! Ну откуда ты знаешь, какая ведь ни разу не водил меня в рощи. Береги себя, сынок. Береги себя, мама. Молчи перед дорогой. Помолчи. Сядем. Не плачь, мам. У меня длинные ноги, я мигом сбегаю в Отец, ты ведь остаешься в доме спрашивала. Спасибо, мама. И вот это Спасибо, тебе. Ну все, папа. Спасибо. Идите домой и накрывайте на стол. Мама, я мигом сбегаю, и одна нога здесь, а другая там, а я скоро вернусь, мама! Все-таки здорово ты ему врезал, чертенок! за что мне такое наказание? Милая Ганьки, где ты? Ну так надо искать ее. Так я ищу. Где? На дне бутылки? А где искать, я не знаю. Этот подлый монах спрятал ее в монастыре. Или, не дай бог, в склепе. Да мне топор, я изрублю его на мелкие кусочки. Мамы, нет топора и все кусочки ты доел. Мамы! Чего? пошли со мной. Да зачем мне с тобой идти? Мне надо искать жену, а тебе в Рим. Да все дороги ведут в Рим, мамы, а значит нам по пути, да и к тому же у меня огромная котомка идея. Да что ж ты молчал? Конечно, нам по пути. А обед? Да время обед. Обед нужно заработать ногами. Пошли. Пошли. Но должен заметить, пищу гораздо удобнее носить. Взимайте, чернопитка! Эй! Германии, чтобы садист и кровопийца. Помедленней, помедленней, друг мой. В Ирландии сделали гравюру из меди, на коей вы изображены играющим на клавесине из кошек, которых вы дергаете за хвосты. Ну, какая чушь! Это были детские шалости. Особо опасное положение во Фландрии. Здесь ересь гнездится в каждом доме. Над монахами издеваются, церквам не платят налог, в лесах появились гёзы. Кто Юзы, Ваше Величество, нищие разбойники. Они убивают испанских солдат, грабят монастыри, требуют отделения Фландрии. силу, хитрость. Каждая хитрость. Сколько мы платим данущику? Треть имущества казенного. Надо давать половину. Половина доносчику, половина королю. А что же останется церкви, Ваше Величество? Идея? Что может быть дороже идеи? Вы будете уничтожать сельского песка, это произведет хорошее впечатление на ум. А король? А королю нельзя быть бескорыстным, у него слишком много долгов. Ваше Величество! И я устал ходить! Я хочу одного только порядка. Хочу, чтобы рабов служился хозяин, хозяин прохоза, прохоз короля, а порядок. Ночью сон, днем работа, воскресенье места и никаких отклонений. Непорядочных на костер! Ваше Величество! Бог поставил меня следить за порядком. И я выполняю свою миссию. Ваше Величество! Я спину сам! Ваше Величество! Нет, нет, сейчас вы не беспокойте! кого не предаст. Пусть отдыхает, пока опять не влип, отдохнет и явится. А что ему делить? Теле это свобода, а это соль земли. Да. Да пропади не пропадом. троны, короны, отцы короли, попы, аббаты. Тихо, женщина. Короче говоря, для Тиля самый главный папа День добрый, хозяева. А! Больно, больно, больно. Глупая! А Глупая! Нет, ты не родишь на тобой! Я тебя испугалась! Да это ж всего лишь палач. Ну, говори. Легко сказать, говорю. В общем, класс, донос на Плохо. И что в Донбассе? Ну, как обычно. Мол, еретик ты, на церковь глумишься, святые иконы поносишь, ну и все такое. Брат, мол, у тебя протестант. Так он умер. А наследство-то тебе? Одно к одному стало быть. В общем, пропост велел тебя под арест. Он сперва хотел солдат, я думаю, ни к чему, лучше уж сам приведу. Сколько лет знакомы, слава Богу, вас? А? Класс. Надо вас. Класс. Надо. Вас не надо. Ну а выпить-то еще время есть. Я пришел это сказать, потому что по-прежнему люблю вас. Может, ты пророк? Пусть ни один священник не отпустит тебе грехи. Пусть слезы